现在我们在加兰格林港文良港，那文良港的马来文叫沙巴，那意思就是一姑。这边是靠近吉隆坡市中心，而这边呢有一个知名学府叫拉曼学院。那今天我们来这边呢，是想带各位走走，这边有一间素食美食馆，叫做如意素食。那我们就现来一起走吧。 这里是如意新厨，其实你们会看到这边这个冰箱里面是有速药或者一些是能够直接拿来蒸的那个包子，会会有这些。你又看到糯米鸡，这些也是要吃的话就直接拿来蒸一下就直接吃，也很方便的。还有这边会有一些货架。那在 M C O 期间，其实我们进来这边是来打包外卖之外呢，我们也可以在家里准备一些备一些食材。 好，这样我们就开始来点餐。MCO 期间，我们是要在店里面吃东西其实我们需要在这边做一个登记的手续，那我们才可以在店里面然后坐着吃。为了共同度过疫情，瑞幸厨这边提供了全场六块八的菜单，里面有三十二个菜色。 今天点的招牌手工板面、咖喱面、罗酱、拿西马，四个餐总共是二十七块二。